Fala, amigos! Vamos mostrar mais um vídeo aqui no Fortnite. Nosso querido e maravilhoso Fortnite. E hoje a gente chegou o novo, o, o, o modo antigo. o tiro 3 de atiradores de elite. Ah, e tava solo, aí eu não sabia se eu gravava é que eu sou meio ruim sozinha, aí eu esperei. Eu sabia que ia vir dupla, né? Eu meio que adivinhei, não sei como, mas parecia que ia vir dupla. Você vê como vem que um solo, agora vai dupla. Teve bem dupla e eu trouxe aqui uma pessoa muito querida do canal. Fala oi, pai. Oi. Fala não. Oi. Espera pessoal, gente. Né? Vamos descendo mesmo quadrilho, hein? Ai, tá, pai. Não será que é enquanto Pantalgados? Ou em Parque Agradável. A Alameda Arborizada. Vamos é melhor aqui? Ai, quase do mesmo lado. Vai, vai cair aonde? underline Marcelo. Não, Mar. Marcelo. Mar underline Marcelo. Pesca, pescar. Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê a minha casa? Casinha do cachorro. Eu tô com mais nada de mira azul. Shield não vai mudar na nossa vida. Minha vida. 没有。 nada bem mais gente. salvar vida. da sua localização. Assim, do lado tem um posto de gasolina, do outro lado tem um negocinho. Eita! Vai porque você pulou! Pula aí! Era pra cair no azul, aqui no... Pula aí, jujuba. Eu já pulei! Tá vamos pelo caminho ali, ó, a rua lá. Caminho da... Como se eu quisesse cair aí. Nossa, eu vou cair certinho. Não sei. Eu vou cair certinho, ó. Vê, galera, se eu vou cair certinho, ó, ó, ó, vê. Viu? Eu caí certinho. Certinho que eu conseguia. E. Ficarei. Mas já. Tá como tem. Ah, tem um negócio que tá vazando. Só vai aí do lado. Cadê lá? Mas já usa esse negócio. Não, eu vou. Ah, aí, você pode. Não vai vir a frente, vai dar conta. Tava procurando alguém e acabei caindo. Como tomou tudo Lava o escudinho pra mim. Tem arma lá dentro? No cofre? Eu não peguei. Tem arma no cofre? Tem, eu não peguei ele. And so what Tá tudinho, aí. pode pegar. Como diria, ele abaixou da névoa. Tô com 3, pula pai, tô com 4, pula pula. Pai. Olha aqui. Olha, pai, não chega perto, não passa em cima desse treco, ó. Não tem esse negócio? Ó. Aqui, rapaz, você nem viu. Cadê? Aqui embaixo. Ai, não tem... Não passa em cima, não tem esse negócio. Eu tô com quatro. Eu sei quem. Então vamos... Nenhum marcarista. Cadê você? Pula, pula, pula, pula! Vai lá. Não pega. Vai, volta! Eu morri! Eu morri no meio do nada. Não pega minhas balas. Não pega nada. Só pega meu cartão. Agora vaza. Deixa pra mim minhas armas. Nossa, galera, foi muito engraçado. Meu pai ter subiu na tirolesa na mesma hora que eu, aí como aconteceu isso, buga! A tirolesa! Vai ficar sua coisa lá e vamos, vamos pra luta. Pra fortilha? Não, vamos pra luta. Vamos pros morros ali, ó. Sai da Me dá um segundinho. Tá Pronto, vamos. Tem bolozinho aqui. Cuidado. Precisa de bala? Hein? Hein? um treze tenho 504. Aquela 12 que atira... É 12 não. Eu botei então o meu pipete, falei pro meu pai, porque olha a distância que esse menino tá. Eu falei pra gente cair aí, ó pai. Nesse lugar que eu falei pra gente cair. Ah não, é não. Dá pra você vir pra aqui se você quiser bala? Toma, vem pra cá. Você quer bala? Ó, já peguei mais bala aqui, ó. 43. Legal, tem um 504. Ô pai meu, você é noob, não pode ficar indo na frente. Não quis dizer que você é ruim, ruim, tá pai? É porque você... É que você ainda não sabe construir essas coisas. E você tem que ficar perto de mim, pai. Olha a distância que você tá de mim. No mapa aparece um milênio. Pai, no mapa aparece um milênio, mas eu tô 84 de mais, que, mais que 100 de distância de você. Você atira? Opa, atiraram. Aonde? Olha o cara lá embaixo. Cadê? Marca! Tá. Oi? Vou pegar a localização. Pai, não atira mais. Ai, quase ele tomou. lá. Dá pra você vir? Que eu já tô aqui, pai. Cuidado, não desce não. Tem que ter cara tirar ele da, prancheta, Fran tá jogando. Deixa eu ver se mais alguém. Você tá sozinho. Pode pegar, eu, tô, eu, já tô com bala. Tô com mil de bala. Tô com 999 de bala. Pai, se quiser tem 500 e pouco aqui. Por que você não pegou o pad? Ah, sei que já já foi. pegar a chuva. Pode pegar as balas. Essas balas aqui, ó. Ai, tem um monte de arma dourada aqui, ó. Mais bala. Ah, essa aqui? Então, bora. Vamos sair da frente aqui. Facebook? Tem que ir lá pro morro. Vai, é verdade. Tô indo. Eu tenho deve, deve, deve, Viu? falei quem é Olha só. Tem só mais um cara na piscina. Olha o cara aqui na frente. Tá aqui? Tô. um ponto. Bom, Hugo, Hugo, Hugo. Tem dois aí, ó. Atira de novo. Tem, tem um cara de novo atirando, hein. Cuidado, se cobre, cobre. Tem cara de longe, dano. cara de longe. Pega meu cartão lá e... Olha o cara aí embaixo. Pega meu cartão rapidinho. Vamos ficar aqui. Pega. Tá? Pra cuidar desse cara de longe. Vai, outro. Olha o cara aí, olha o cara pegado aí. Hum. Foi, joguei. Como foi o com dele? Hã? Como foi o final com dele? Tinha, tinha. vamos, vamos pra próxima, pessoal. Meu Deus, eu nunca acho essa sniper aqui nesse jogo. Essa sniper aqui, ó. Aqui é cego e cobre de outro. É a melhor sniper que tem. Tem lugar pai tenta correr de novo naquele né, mesmo lugar. Eu vou lá do mesmo jeito. Aí eu pulei do mesmo jeito. Viu? Eu pulei do mesmo jeito. Eu então, faço do mesmo jeito. Olha, tem cara. Câmbio, câmbio. Tem cara que tá aí. Câmbio. Fique preparado. Câmbio, câmbio. Câmbio. Sim, sim, sim. Linha B, B. Linha B. 9, 10. 5, 10. 9, 5. Cara caindo aqui. O cara caiu aqui. O cara caiu. Está indo para o cofre, eu acho. Provável que os caras... Que o cara está indo para o cofre. Oh. Eu vi o cara seguindo meu pai no avião. Morri! Pegou aquela arma. Mas essa arma ah. nem tá. tem mira. Vamos logo, não demora não. Vai. Buscava logo. Antes que apareça mais um. Toma o chudão que eu dei. E aí, Nick? Nada? Toma esse chudão. Ah, então aí então Nossa, esse cara me atirando aí, Julião. Tem Esse cara ali, ó. Você pegou, pai, o chudão? Então por que você não tomou? Eu quero uma arma pra tirar daquela... Nossa, aí a outra. Porque eu não quero essa arma, tomou frio. Bora. Já mim, tá Demora um século pra carregar. Tem arma aí? Olha, pai! Essa daí atira 10 vezes. Ah, essa aqui. Essa aí atira uma? Aham. Uhum. Olha um dia de pé aqui, ó. Cadê? Sai. Sim. Essa é igual cão. Igual essa daqui que tá daí. Igual essa daqui. Vai é. muito? Não, não. Eu quero uma reto Não, mas essa daí, essa daí que eu dei é reto. É uma, essa daí. Que eu marquei. Tá marcada, né? Lendária. Engraçado, até agora... Ah, eu tô Qual? Que atirou 10 vezes? Não. De mira? É. Tem uma outra aqui, só que é pior que essa, muito pior um cara tirando bem de longe aí, não sei aonde. Era bem por ali, ó. Falei, me atirou. Ah, legal, perdi minha vida. Morreu? Meu shield. Eu perdi meu shield. Igual a mim. Eu perdi meu shield e minha vida, sendo burra. Desce aqui embaixo. Morreu? Não. Churinho chudão ali. Ó, oh, tem um cara... Tem um cara lá de trás. Tá de longe, né? Deve estar tá lá em Fortilha. Puta Mas revelou sua, no, sua localização. Eu pensei que eu tava com chudão, lá, com pensei. Olha o outro negócio de pular aqui. Ai, caramba! Você deve ter girado scroll. Ah, é isso mesmo. Vamos sair da... Ó, oh, olha, pai, o que, acontece com o Magiro Scroll? Tô girando Scroll um monte de vezes. Mas, ó... Eu também, mãe. Tum. Vamos por ali, Júlio, sair daqui. Você roda duas vezes a rodelinha, só assim, ó. Eu vou na frente, pra mim eu tomo, eu tomo tiro e você mata. Ah, legal, beleza. Galera, eu sei que vocês, vocês viram eu passando do lado de um chudão. Eu não quis tomar. Não sei porquê, eu sou meio doido da vida, mas tô... tô. Você não me deu. Meu pai, essa babosite. Bora subir essa montanha. Vem! Ele foi pelo caminho mais longo. Olha tem olha lá, a cara tirando lá. Vamos tentar matar. Meu Deus, onde você tá ouvindo o cara? Lá embaixo. Lá embaixo aonde? <coughs> ah, não precisa me falar. Eu já vi. Alguém usou o jetpack. Aí. Revelei minha localização. Como assim? Ele matou o cara e agora tá pegando... Vai lá, gente. Pai, desce aqui. Pai, desce! Ô, filha, papo o cara ali primeiro. A gente ir junto. Não. Ah, então eu vou sozinho. Se eu morrer, vai ser por sua culpa. disse pra você vir comigo. Duvido que eu matar. Fica parado, fica, fica pra você ver. Vai me salvar! Você consegue matar esse cara? atirando no gramado. Dá pra salvar você? Dá, se você não, não lentar muito. Pai, desagacha! Desagacha, pai, você vai... Pai! Você tá indo então, mais lento, não! Seu pipete tá ali do lado! Não dá pra falar com você, não dá, não dá. É pra buscar você? Pai, o Jumppad estava do seu lado. Óbvio. E eu avisei. Você vai chegar lá nos um minuto, um segundo. Pai, não inventa de pular. Ah, tá. Pai, não vai dar pra salvar. Você não falou tempo, Júlio? Agora, agora vai pra cá, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bom, pra cá? lá? Não. Vou pra onde? Eu? Você que marcou ali, pai. Azul, azul. Pai, a avó tá enterrada aí. Ah, tá. Isso, vai pra aí. Aqui, onde eu tô indo? Uhum. Vai, vai. vai olha, vai só vai me vai Tá vai Ó. Ela tá dando um de dano. vai pra vai tranquilamente. Depois você me dropa a arma, tá legal? agora a gente já vai correndo. Agora só corre. Agora tá dando dor. Trouxudinho? Não. Só a arma. Eu tô com a cabeça só. arma? Não, não, já sou uma aqui. Pai, vem cá. Pai, vem cá! Esse que é o seu problema. Eu falo pra você vir e não vem. Eu vou usar o lacadura aqui. Não! Meu caso ele é falar que eu só tenho nove. Ah, mas já tá dentro da safe. Meu, né? É, realmente vocês. Vou ver se eu acho algum peixe ralo, ralo, raro aqui. Eu vou procurar alguém aqui, ver se eu acho. Tá. Vou trocar isso. agora salvamos. Vou usar o negócio aqui. Pra chegar aí. A safe fechando, hein? Cheguei. aí. Cheguei, cheguei, che cheguei, cheguei, cheguei. Ah, ah. Ó, oh, pai. Fazer uma demonstração pra ver se os caras me acertam. E ó, ficar? Não. Ó, oh, Ah, achei o cara, viu? Vê se a bala cai por lá. imagine ele galera. A, a bala cai do morro e aí acerta o cara. Será muito cagada. Vem. Pai, eu vou colocar uma coisa aqui. Tá. O meu bugou. Tô indo aí! Se salvar! O meu paraquedas está bugado! um cara ali atrás. Tem dois lá, cuidado. Tenta colocar dentro do prédio voar. Tem dois caras aí, vai. tá em cima. Vou. Nós também. Eu não quero morrer tempestade. É, eu vou lá. A gente já tá meio que decidido. Ó, você tá de longe atirando. Se você ficar aí nesse... Posso falar uma coisinha, pai? Pai! Pessoal, foi muito bem, espero que vocês gostado. Até a próxima. Fui!